いいんですいいんです言いたいこと全部言いたい大丈夫大丈夫ですただ混乱しています